Good evening. Ah, sì, è sera, purtroppo uh, sono stato costretto, scusate ma sono stato costretto a eliminare i video che ho fatto di stamattina perché purtroppo la memoria non mi ha consentito di scaricarli, quindi avevo fatto il report di mattina, purtroppo eh, è stato così, mi dispiace. Quindi eh, adesso rifaccio il video, ma cerco di essere breve, altrimenti non ce la faccio. Mister, master, maestro, o semplicemente... Oh semplicemente David Lynch it's February 20 2022 and it's a Sunday comunque in questo momento ho 57 Fahrenheit in Naples 57 Fahrenheit 14 Celsius and this means that uh, non è quella giornata cioè non è stata la giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda come in questi giorni, in questo periodo, ma come sempre invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo il freddo ma di combatterlo e poi per quanto riguarda il video sui pensieri eh, eventualmente come da inizio anno lo faccio sempre separato da questo quindi se vi interessa occhio eh, anyway non posso mostrarle ovviamente il contenuto alla finestra perché sera ma assicuro che and we had a, <laughs> a very uh, clear morning with beautiful blue skies and golden sunshine but uh, in the afternoon c'è fino a qualcuna fa perché adesso sono le 6.20 uh, eh, e anche adesso il cielo è nuvoloso adesso è stata una via di mezzo come giornata vabbè va bene comunque più o meno è andata bene però speriamo che queste nuvole che ci sono adesso non siano un segno di cattivo presagio per domani ad ogni modo said this from the mythical window with a colored curtain. Troppo non si vede molto bene oggi, cioè ormai. And it's green roller shooter. Uh, non lo dico con enfasi perché comunque ormai è sera e eh, poi perché il tempo comunque è una via di mezzo è stato. And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, a great day in all the people who follow the channel reports. Sì, un saluto rente a tutti. Have a great day.